faqat aytyapmanku orqangga qiling o'sha niyat qilib qo'y mana shunaqa gaplarda ayollar xohishi bo'lmaydi mana o'zingizlar mayli bunga ham chidab yashaysiz uni tug'ish kerak boshqa kerak ayol kishini orqasiga aloqa qilish nimaga olib kelishini hozir video davomida e ko'rib e bilib e olasiz essiz ayol o'z eri, dindan xabari bor inson ayolini kunda majburlab orqasiga aloqa qilgan va buni natijasida hozir ko'radigan videoyis paydo bo'lgan. Aziz yurtdoshlar, bu holatni barcha bilishligi uchun, ko'rishligi uchun kelinglar bu videoda tarqataylik. Agar qo'linglardan tarqatish kelmasa, bittadan like bosing kifoya. Bu video tarqalishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Demak, biz videoni boshlashdan oldin, ya'ni o'sha videodagi taqdim qilishdan oldin kommentariyaga o'z fikringizni fikringizni yozib qoldirishingizni iltimos qilaman chunki aynan sizning fikringiz juda ko'p narsani hal qiladi juda ham zarur va albatta kanalimizga agar mador kelmasa obuna bo'lib o'z hissanglarni qo'shishinglarni ham iltimos qilib qolamiz xolos ko'p gapirmasdagi videoda to'g'ridan to'g'ri ulab beraman marhamat azizlar bitta temani ko'taramiz hozir bu yerda juda ham ko'p ayollar shu temani ko'tarib kelishyapti krik души patsientkadan bizaga atalgan криктуши erkaklar yaxshilab eshitinglar iltimos faqat vannaga kiravermasdan ayollilarni ham xohishini o'ylaydi har doim o'zini e, o'zini xohishini chiqarmasdan baribir ayollarni ham sal bo'lsa ham ko'ngliga qarash kerak faqat e, aytyapmanku orqangga qiling e, o'sha niyat qilib qo'y mana shunaqa gaplarda ayollar xohishi bo'lmaydi mana aytdingmi o'zingizni mayli bunga ham chidab yashaysiz ну tug'ish kerak boshqa kerak bilmayman nima hol bo'lyapti patsient ko'zi hozir yig'lab borib zo'r o'tirdi успокоительный hozir berdim o'zlariga kelib zo'rg'a gapirib beryaptilar judayam ko'p ayollar kelayotgan manga o'nta ayoldan bir oltitasi shu muammo bilan manga bizga murojaat qilishyapti xususi islomiy qizlar nechta bolangiz bor bitta bola bor tug'ishingiz kerak to'g'rimi tug'ish bo'yicha nima deyaptilar xo'jayin yo'q tug'gan holiman mhm. lekin tushirolmagandan keyin qatdan tug'aman o'ynashim yo'qku mani boshqa qatdan tug'aman intim aloqa paytida nima bo'lyapti shu kengayib ketgan kengayib ketgan dedilar san bilan qoniqmayman yotib dedilar bo'lmasa bitta tuqqansiz a ham diniy ham dunyoviy ta'limdan borlar xo'jayingizlar bitta tuqqansiz e, e, oila qurganinglar qancha bo'ldi o'n uch yil o'n uch yil bo'ldi yana tug'ish niyatingiz bor qayerdan tug'aman deyapsiz to'g'rimi aloqa qanaqa yaxshimi qayerda qayerda bering ko'chada uyda bilmayman kerak lekin ko'p qilinadi shu shu muammo bilan gaplashib ko'rganmisiz shu muammoni ko'tarib ko'rganmisiz nima deganlar sabab kengayib ketgan bo'lmasa bitib tuqqansiz juda ko'p narsa qolashyapti sezgi bor frigidnost yo'q sizda просто juda ko'p narsani xohlayapti erizda judayam ko'p mumkin emas islomda mumkin emas bo'lgan narsalarni ham xohlayaptilar to'g'rimi hozir bu yoqda ham gaplashganimizda gapirib berdilar hozir endi unchalik narsani publikatsiya qilolmaymiz o'zbekchilik to'g'ri kelmaydi sho'ktaman iltimos erkaklar juda ham sizlarni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz ayollarni ham shunaqa yaxshi ko'rib hurmat qilinglar конечно hammasi emas bu bor bor guruch kurmesi bo'lmaydi degandek bor bunaqa kelayotgan o'nta ayoldan oltitasi shu gapni eshityapman nima kerak yana mana intim mm, lazerga keldingiz imom zahabiyning katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi bachchavozlik deb ataladi ayolning orqasiga yaqinlik qilish ham bachavozlik hisoblanib bu ish olloh va rasuli harom qilgan amallardandir alloh azza va jalla aytgan xotinlaringiz sizlar uchun ekinzordir bas ekinzoringizga xohlagan holatingizda yaqinlashavering baqara surasi 223 oyat ya'ni xohlasangiz old tarafdan xohlasangiz orqa tarafdan faqat bir o'ringa farjga zero u ziroatgoh urug'lik tashlaydigan o'rin hisoblanadi orqa esa najosat o'rnidir orqaga yaqinlik qilish nopok jirkanchli ishdir mazkur oyatning nozil bo'lish sababi quyidagichadir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlaridagi yahudiylar agar er xotinining oldiga orqa tomonidan yaqinlik qilsa bola g'ilay bo'ladi deyishar edi bu oyat ularning da'volarini inkor qilib tushgan xotinlaringiz ziroatgohingizdir bas ziroatgohingizga xohlagan holatingizda yaqinlashavering xohlasa yuz tuman yotib xohlasa yuz tuman yotmay biroq bu ish bir o'ringa qilinishi lozim muslim rivoyati bir rivoyatda orqaga va hayz ko'rayotganga yaqinlik qilishdan saqlaninglar deyilgan abu hurayra roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalom aytadilar xotinning orqasiga yaqinlik qilgan kimsa malg'undir ya'ni la'natlangandir deganlar abu dovud nasai hamda ibn mojja rivoyati uqba ibn omir roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar ayollarning orqalariga yaqinlik qiladigan kimsalarni olloh la'natlasin tabaroniy rivoyati ko'pgina johillar bu gunohni sodir etadilar bu ularning bilimni kamligi va ilmni tinglamasliklarining natijasidir shu sababli ham abu dardo roziyallohu anhu olim yoki ta'lim oluvchi yoki quloq soluvchi yoxud yaxshi ko'ruvchi bo'l beshinchisi bo'lma aks holda halok bo'lasan deganlar bu beshinchi bilmaydigan ta'lim olmaydigan tinglamaydigan va amal qiladiganlarni yaxshi ko'rmaydigan kimsadir har bir banda barcha gunohu xatolari uchun allohga tavba qilishi ilgari bilmasdan qilgan gunohlarini avf etishini ollohdan astoydil so'rashi va qolgan umrining ofiyatli bo'lishini tilashi lozim ey ollohim biz sendan din va dunyoyi oxiratda avfu ofiyat tilaymiz albatta sen rahmlilarning rahmlirog'idirsan al aslu fil ashyai al ibahatu degan qoida bor ya'ni har narsa aslida harol halol muboh qachonki bir dalil kelsa o'sha dalil uning haromligiga sobit bo'lsa keyin uni harom deymiz degan qoida bor to'ppa to'g'ri lekin ba'zi narsalar bor ba'zi narsalar u narsalarda imom shofiiyning usullariga ko'ra al aslu fi an nikoh al harom deyishadi ya'ni nikoh masalasi deganda jimo masalalarida nikohda ayol bilan erkak munosabatlarida aslida ba'zi narsalar harom deb e'tibor qilinadi uning halolligiga dalil kelgandagina uni keyin e, halol deyiladi shu narsani e, bu qoidalar usullar bu endi bugungi kunda juda ko'p tarqagan savollar bor u savollardan e, biri erkak ayol munosabatlaridagi o'sha yevropa iflos odamlarida tarqagan e, munosabatlar ko'pchilik tushundi shunaqangi munosabatlarni so'ragan ko'p mana shunaqa qilib bir birini qondirsa bo'ladimi mana shunaqa qilib uning a'zosini buning e, falon narsa qilsa bo'ladimi degan savollarni berishgan u abdulloh zufar degani al aslu fil asha al ibaha deb ularga katta eshigini ochib bergan bemalol hech bunga dalil yo'q bemalol qilaveringlar bekorlarni aytibdi qanaqasiga bemalol bo'ladi qanaqasiga bemalol bo'ladi islomda axloq degan tushunchalar bor u aytayotgan qoidaning ziddi ham bor mana aytganimiz singari qoidalar bor bu tushunchalar bizga islom ummatining ichiga qachon kirib keldi yevropadan ta'sirlangandan keyin kirib keldi yevropada halol degan tushuncha yo'q harom degan tushuncha yo'q nimani qayerda lazzatni xohlasa qilaveradi u ifloslar tushuncha yo'q chunki ma'lum bir foizi haromdan tug'ilgan dadasini ma'lum tayini yo'q ona yigirma o'ttizta odam bilan yuradi bola bo'lib qoladi ko'ziga qarab qaysi boyroq bo'lsa seni bolang deb bo'yniga osiladi shu shu odamlar erkak ayol munosabatlaridagi madaniy axloqiy normalarga tupurib qo'ygan odamlar ular o'shalardan ta'sirlangan o'shalardan ta'sirlanib ularning o'sha faxsh kinolarini ko'rgan ularning faxshidan ta'sirlangan e, tabiati buzilgan odamlar musulmonlar ichida ham paydo bo'lyapti va ular musulmon ahli ilmlardan so'rashyapti ahli ilmlardan so'rashsak-ki, xayr yaxshi bu abdulloh zuparga o'xshaganlardan so'rashib yana ham tabiatlarini buzishyapti abdulloh zupar nima deyapti bemalol deyapti xohlaganinglarni qilaveringlar xotin sizlarniki deyapti endi fatvo kitoblarini qidiraman desangiz hamma narsaga fatvo topishadi bunaqa odamlar bu 100 yil oldin buxoroda bachchavozlikka fatvo topishgan qidirib faxsh odamlar axloqi toza tabiati buzilmagan va islom dini to'g'risida san'atga ega bo'lgan e'tiborli ulamolardan so'rash kerak bunaqa narsalarni и so'raganda menga fatvo top bering deb so'ramaslik kerak uni unaqa deb so'ramaslik kerak shariatning holatlarini aytish kerak bu mavzular juda E, derin mavzular bo'lganligi uchun ya'ni mm, bel osti mavzular bo'lgani uchun gapirgan saringiz provokatsiyaga moyil bo'lib qolaveradi odam ya'ni bundan provokatsiya chiqarishga urinaveradi lekin islom axloqiga ko'ra haloldan lazzatlanishlikdan chegarani buzmaslik kerak haromga o'tgan sari haromga yaqinlashgan sari chegaraga yaqinlashgan sari uning halokati yaqinlashib boradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda har likulli malikin himan deganlar. Har bir podishoni o'zini qo'riqxonasi bo'ladi. Kim shu qo'riqxonaga yaqinlashsa, chegaraga yaqinlashadi. O'zining qo'ylaridan xavotir bo'lish boshlanadi. Qo'riqxonaga chegaraga yaqinlashmaslik kerak deganlar. Bu bir mashhur hadis. O'shanga ko'ra, bunaqa mavzularda islom ummatining axloqini himoya qilishlik uchun nima deyish kerak chegaraga yaqinlashtirmaslik kerak buni hmm, saddu zaroya deydi usul qoidada saddu zaroya zararlarning zararlarning chegarasini to'sish chegarani to'sish ruxsat bersangiz ertaga boshqa ishni ham qiladi odamlar harom harish najas bo'lgan narsani odamlarga yedirishga ham olib boradi bular kim sizga haq huquq beradi kim sizga kafolat beradi shu ishga ruxsat berayotgan odam o'sha harom ishda e, turli xil najosat narsalarni iste'mol qilib qo'ymasligiga kimsiga kafolat beradi? O'ylash kerakmi shu narsani? O'ylash kerakmi? Iflos jirkanch ish bu. O'sha narsaga mubtalo bo'lgan odamlar keyinchalik lazzat topolmay qoladi, haloldan lazzati yo'qoladi. Haromdan ham lazzati yo'qoladi, lekin ishtahosi, intilishi to'xtamaydi. Mana shu ollohni urgani bo'ladi. halol ayolingiz bilan halol chegarada munosabat qilavering. Fohishalarning ishi u. Fohishalarning ishi. Chunki fohishalarda e, muqobil variant ko'payib ketganligi uchun yana ham ko'proq lazzat qidirishlik bilan haromga kirib ketadi. O'zi harom ishi bu ma'noda ham. Chegara yo'q. Chegara yo'q. O'shaning uchun musulmon birodarlar o'sha fatvolarning hammasiga chegara qo'yinglar. ayolingiz bilan bo'ladigan munosabatda halol chegarada turinglar turaylik hammamizga bu fohishaga o'xshagan odamlarning gaplariga chegara qo'yaylik bu ikkinchi fiqhiy ma'noda aytib qo'yishim kerak gap edi bu mavzuga alohida tayyorgarlik qilib suhbat ham qilmoqchi edim biroz noqulay mavzu bu islom axloqi islom tabiatida islom axloqi islom tabiatida bu narsalar yoshlikdan madaniy suratda o'rgatib Aziz yurtdoshlar, qisqa vaqt ichida sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Tez orada ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.